嫌だ何してんねんお前バンバンバンバンバンバンバンバンうん。 ううどうぞやだ何してんねんお前何してんねお前フォアは何やろ なかあの昔のゆかじゃんおお、まあ、왕자바로해오왕자나어머니머리오카니2人また可愛くしてチカチカちょっと飽きます 新しいのなんか一のなっしゃいとか盛岡に来てください ハッピーですかハッピーではないんですねもうロアンの顔見たらハッピーになるんですねチカチカちょっと開きますンチカチカちょっと開きますン思いさせんかチカチカン 会計するわゆかが今日も会計するバンバン森岡 <laughs> <laughs> におかえりバン Yeah. <laughs>